già eravamo tutti sardi nel THC, Pinze sardo, Graffa è sardo, Aui è sardo, e arrivava altre persone che Sarazza. facevano sta roba qua, che per come la penso io l'abbiamo sempre avuta dentro anche prima del nome, il pop, cioè, eh, siamo cresciuti con eh, balli in piazza, con murales, eh, con eh, sfide suonare Leonidas che, che fa lo scratch, fa i suoi giri mentali.